voilà, mesdames et messieurs, on a parlé bien sûr d'entrepreneuriat jeune au Cameroun, mais rassurez-vous, il y a des personnes qui depuis fort longtemps ont compris euh, l'utilité ou l'importance d'être leur propre patron. À présent, nous sommes bien sûr chez M. Moreau, euh, qui a mis sur pied l'auto-école qui fait des miracles dans l'agglomération du littoral. Rappelons qu'il y, a cette promotion euh, passaient pas ici et qui euh, trouvent désormais bien euh, leur pain quotidien sans toutefois souffrir. Alors, nous allons à l'intérieur pour sa rencontre, question d'échanger avec lui. Son expérience pourra vous inspirer, son expérience pourra nous inspirer. Et tout de même, nous invitons également nos amis abonnés de MyFrica TV à inviter les autres amis à s'abonner pour ne pas louper certainement les informations très, très importantes ou encore des carrières très importantes qui pourront certainement vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de tout ce qui se passe là-bas. Follow me, follow me, more. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr avec le PDG, le promoteur de l'auto-école Moro. Euh, bon après-midi. Bon après-midi. Voilà, vous, présentez à nos téléspectateurs. Bon, moi, c'est M. Alphonse Payeux, promoteur de l'auto-école Moro, comme annoncé déjà. Et nous sommes dans la formation en conduite automobile, défensif, et nous conseillons aussi, et sans oublier le recyclage. Et nous sommes basés actuellement à Bipanda, trois euh, à côté de real Voyage sans publicité. Ok, euh, depuis combien de temps euh, l'auto-école Moreau fonctionne euh, Nous avons eu l'autorisation depuis 2013 par le ministère des Transports. Donc nous avons un agrément qui date depuis 2013 c'est aujourd'hui. Mhm. Bon, auto-école Moreau, formation accélérée, formation à longue durée. La formation accélérée, normalement, chez nous, c'est 155 000. Euh, ça, c'est un mois de formation. Mhm. Et l'apprenti a la pratique tous les jours. Mhm. Par contre, de formation normale, mhm. c'est deux mois. le prix 125 000. L'apprenti a droit à trois fois pour par semaine. Et tout ceci, à la fin, on présente l'apprenti à un examen de permis de conduire qui est organisé par le ministère des Transports. Par nous sommes seulement là pour la formation. L'apprenti maintenant doit être capable de répondre aux exigences au niveau des tests pratiques et écrits qui sera euh, organisé par le ministère des Transports et nous sommes là comme partenaires du ministère des Transports. Voilà, si on vous demandait de, choisir entre euh, formation accélérée et formation euh, normale. Normalement, ça c'est une question vraiment pertinente puisque chaque apprenti qui vient c'est pourquoi il est venu à l'école. Mm. Il y a certains qui viennent parce qu'on a un véhicule garé, mm. certains qui viennent parce qu'ils vont finir avant de chercher le travail. Par, par exemple, aux étudiants, je conseille plus aux étudiants de faire la formation normale, parce que c'est une formation qui, qui, met deux mois et ça prend du temps. Mais celui qui est pressé, ça prend des élections de, chaque, de tout un chacun. S'il arrive qu'il a un boulot, qu'on l'attend pour un véhicule et tout et tout, il prend la série normale, donc il y a un mois. Ok. Et maintenant, nous sommes dans la salle euh, de cours euh, théorique, et audiovisuel. Oui. Voilà. Euh, ça se passe comment les formations concrètement chez vous chez nous, nous, exposons sur 12 modules mm. sur lesquels l'apprenti doit faire connaissance de tous ces modules. Mm. Pour un départ, on te fait ce qu'on appelle le prérequis, donc c'est ce niveau mm. d'apprenti. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de longues études et nous ne devons pas les mélanger avec ceux qui ont fait de longues études. Donc on fait le prérequis pour savoir le niveau de chaque apprenti avant le maintenant la formation proprement dite. Et Évidemment, c'est qu'on comme à l'école, donc on va au fur et à mesure que les données soient du statut finissent. Et après trois cours théoriques, on va maintenant te faire la pratique. dont oh, oh, on même maintenant... On, compte, on, compte, ici, on compte ici combien euh, de, moniteurs Ici, nous, nous, sommes deux. On a deux moniteurs. Oui, un moniteur théorique et un moniteur pratique. Voilà. Et si, par exemple, euh, euh, nous avons cinq élèves qui entrent ici le même jour, oui. et on doit ça se passe comment Nous avons deux moniteurs. Justement, quand, quand cinq élèves arrivent, mm. nous, on organise un moniteur qui fait exclusivement la théorie et un second moniteur qui fait seulement la pratique. Mm. Et celui de la pratique va attendre d'abord sur le moniteur théorique dans le hockey. Parce qu'on compte dans la salle. On va t'apprendre, vous avez vu vous les panneaux, signalisation. On demande d'abord l'apprenti, la signalisation routière dans tout l'ensemble. Mm. On s'assure que l'élève puisse reconnaître un panneau en circulation. Tout ceci est fait par un test d'abord de connaissance. Donc après trois on te, on te passe au test de connaissance. C'est quand tu vas être ton test de connaissance maintenant qu'on t'envoie maintenant chez le moniteur pratique. Donc c'est après une semaine. Bon, euh, est-ce qu'on peut avoir en, ça une sorte de politique Ça veut dire, euh, j'ai par exemple cinq élèves euh, qui sont arrivés le même jour, qui, sont bien calés pour la fin de, cours pratiques. je, je retiens quelques-uns en pratique, parce, en théorie, parce qu'il faudrait d'abord faire ce qu'on a écrit Christian Il non, non, on n'a pas on a passé Bon, si ces cinq personnes arrivent le même jour et sont même, ils maîtrisent le même cours au même moment et qu'il faille passer maintenant à la phase pratique, même, même temps, on fait on organise, parce que la voiture, justement, notre voiture a, quatre places. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a un, un apprenti hmm. euh, au volant, on a hmm. trois autres à l'arrière. Ah. On va organiser, faire en sorte qu'ils ne viennent pas tous au même moment. Oui, on peut organiser, on peut dire 8 heures pour certains, après on peut dire 12 heures, ça dépend. Qu'est-ce qui, peut amener une personne, un apprenti, à laisser tous les autres écoles qu'il y a ici à, Douala pour venir chez vous voilà, ça c'est une question vraiment pertinente que j'aimerais vraiment vous répondre sincèrement. Nous déjà, nous sommes une école Dantôt, agréée par le ministère des Transports. Mm. Par contre, d'autres ne sont pas. Mm. Et nous sommes, nous avons un parc automobile vraiment qualifié. Mm. Oui, nous avons un parc automobile qualifié. Nous sommes les seuls qui font le cours en projection. Plusieurs ne le font pas. Les cours audiovisuels, beaucoup ne le font pas. Donc on a les qualités. Et chez nous, la formation est de rigueur. Que tu sois n'importe qui, il faut respecter le, le, planning. Si tu as choisi 8 heures, faut à 8 heures, tu sois là. Ou tu peux appeler pour anticiper que non, mon programme a changé. Donc voilà la qualité, voilà nos références, voilà sur quoi nous appuyons pour dire que ici, faire le choix chez nous, ce n'est pas d'erreur pour le, celui qui le fasse. Voilà, Moro, qui a son agrémentation depuis 2013. Euh, si Euh, si Faïkon se comporte comme un parent, euh, je pose la question savoir est-ce qu'on va balayer comme ça et nous dire qu'on a formé de, de 2013 qu'aujourd'hui on a formé tel nombre d'élèves Non. En tant que parent C'est tellement, c'est aussi parce que nous sommes actuellement. Donc vous êtes, ces parents qui ne maîtrisent pas tous ces enfants Non, pas qu'on maîtrise, parce que chaque, vague vient, il repart. Nous sommes actuellement, je peux vous dire, vous choisir un nombre comme ça, plus de de 2000 conducteurs formés dans les triangles nationaux et internationaux pas beaucoup font leur permis chez nous et ils s'exportent d'après leur domaine Donc on ne peut pas vous dire vraiment le nombre exact. Mais sinon, si vous me laissez le temps, dans mes archives, mes répertoires, il peut encore vous donner, mais pas jusqu'à être suis exprimatif. Est-ce que euh, vous êtes en contact avec vos anciens élèves Oui, on a un contact, on a un groupe forum, oui, on a un forum, on communique. Est-ce que avec vos anciens élèves qui sont peut-être déjà aisés, vous n'êtes pas encore aussi à euh, avoir des partenariats avec quelques-uns d'eux Beaucoup nous donnent parfois, nous orientent mm. en ce qui concerne leur domaine précis. Mm. Oui, comme nous, nous formons aussi dans les, instituts de la place, mm. on ne peut pas citer le nom pour nous pas Tout ça, c'est par rapport à nos anciens élèves qui sont cadres dans certains instituts, qui viennent maintenant nous proposer pourquoi ne pas venir chez nous faire vos offres de service. Nous, on va orienter, nous, on va appuyer. Donc, on a ces contacts avec plusieurs de nos anciens étudiants. Bon, est-ce que vous êtes déjà resté laissant à côté des partenariats, à côté des faveurs, à côté des, gangs de marché mm-hmm. Est-ce que l'élève vous a offert un cadeau très signifiant Cadeau, oui, c'est. Il dit cadeau, cadeau physique. Oui, oui, oui, oui c'est un truc qu'on va constamment. Quel, est le cadeau qui vous a le plus touché Tu sais, quand un apprenti arrive chez nous, nous, nous savons qu'il se forme pour chercher le travail. Donc, on met pas l'accent hmm. sur le, le, contenu du, paquet. Justement. Plusieurs, quand ils terminent, ce qui est courant, plusieurs, quand ils terminent, parfois c'est le vin. Hmm. Parfois, tu as été gardé un vin, ouais. tu moi qui a fait le dépôt, hmm. la, le frais, donc ça, c'est... Voilà, justement ce qu'il veut dire. Mhm. Hein. Vous savez, un parent, il ne simplifie jamais ce que l'enfant lui donne. Exactement. Ça veut dire celui qui donne un grain de maïs Exactement. est également celui qui a donné une voiture. La question est celle de savoir quel est le cadeau qui, vous a le plus marqué venant de vos apprenants le cadeau qui m'a marqué, c'est mm. l'offre. Par eu un marché mm. par rapport à un apprenant mm. qui m'a dit Tiens, pour vous remercier ce que vous avez fait, je vais vous mettre en contact avec euh, c'était une compagnie de de la première cité. nous mhm. On a formé presque la moitié de ces éléments de gendarmerie mmh. à cause de cet apprenant. Donc ça m'a beaucoup marqué, parce c'est un truc physique. Oui, là, là, là, c'est les relations que vous avez glanées ou c'est de l'argent De l'argent et relations. parce que quand vous partez former les éléments de gendarmerie, ils vont vous payer quand même de quelque chose. Donc il y a mhm. l'argent et les relations. Mhm. Plus l'argent et les relations aussi viennent. Par contre, ils forment quelqu'un, vous êtes déjà en famille. Donc, je peux vous dire que c'est tous les deux. Euh, pour l'année présente, parce que nous sommes encore en 2020, justement, euh, avec la présence de coronavirus, comment vous vous en sortez Non, ça a paralysé tout le monde, hein, toute activité. Nous ne pouvons pas dire que ça ne nous a pas touché. Nous étions vraiment paralysés. Vous vous rappelez, même une fois, le ministère des Transports a suspendu les écoles mhm. Nous étions les premiers gens à, être touchés sur cette pandémie. Le ministère des Transports était tellement rigoureux avec nous. Pourtant, la salle ne contient pas. Vous avez vu, la même ne peut pas compter ici dedans plus de 50 personnes. Mais il a refusé que nos, voitures tournent en ville, que les salles soient fermées. On a fait maintenant plus de deux, plus d'un mois et demi à la maison. Donc nous sommes tous touchés comme le reste du monde camerounais. C'est tout le secteur qui est paralysé. Mais pour le moment, on, se met un peu, on, essaye de se remettre sur les, sur les pieds, mais jusque-là, on attend voir. 2013-2020, euh, ça fait sept ans. Exactement. Euh, est-ce que vous avez déjà, pendant euh, l'apprentissage avec un enfant, un élève, eu un choc très grave Ça nous passe encore pas encore. Je veux dire, un apprenant qui je oui, non, pas encore. Non, pas encore. Ça arrive hmm. pas encore. Mais dans nos, sur les petites vidéos que nous projetons aux hmm. apprentis, on leur parle de tous ces éléments. Hmm. Mais chez nous, même présentement, nous, on n'a pas encore eu ce cas. Parce que nous savons que l'apprenti, quand il vient, on ne laisse pas la charge on ne laisse pas la, le pourcentage de 60%, c'est trop élevé. Donc nous gérons la grande partie pour un début. Au fur et à mesure qu'on avance la formation, on laisse lui-même le contrôle du véhicule. Ok. quelles sont vos difficultés difficulté, c'est qu'en circulation, dans la voie publique, les autres mm. usagers qui sont déjà, peut dire, les professionnels ne nous respectent pas, nous, au école pas seulement auto-école e moraux, pas dans le sens global. J'arrête d'abord là. Euh, est-ce que vous n'avez pas, euh, il n'y a pas une, règle ou euh, une loi qui frappe ceux qui essayent de décourager ou d'insulter ceux qui apprennent il y a la règle, il y a la loi, mais vous connaissez bien la ville où nous sommes, dans Douala surtout, c'est une ville, tu peux imaginer, tout est ici on ne nous respecte pas, en sens global, on ne nous respecte pas. Mm. Tu vas voir, on te dit, il ne faut jamais un klaxon derrière un véhicule école, mm. Mm. il ne faut jamais dépasser un véhicule école par la droite, il ne faut pas trop l'approcher. Mais imagine un peu, ces gars qui font, ils nous Oh, allez au stade avec ça. Oh, donc ça devient... Vous, avez comme impression, comme beaucoup de Camerounais qui pensent que Douala est un pays dans un pays mais pourquoi pas dans mon secteur, je peux dire oui, ce qui concerne mon domaine, parce qu'on ne nous respecte pas. La routière, parfois, même, même les panneaux, on ne voit pas un, apprenant qui sort d'ici, il, prend la connaissance des panneaux que vous voyez derrière vous. Mm. Mais en circulation, il ne voit pas ces panneaux. Mm. Beaucoup retournent chez nous, mais tout à tout apprend c'est qu'on ne voit pas sur la route. Les marques peintes sur la chaussée, mm. ils sortent d'ici, dans, dans, les cours vidéo, ils voient les marques peintes. Sur la chaussée, ils ne voient aucune, aucune marque. La chaussée n'est pas tracée, ni la, ligne verte, euh, jaune ou blanche. Ils ne voient rien. Parce qu'à clôté, ils ne voient pas. Pourtant, elle a fait tout ça en classe. Il revient que mais tout d'après, c'est qu'on ne peut pas voir sur la chaussée. Donc, je, qu'on sait mon domaine. Douala est un, une ville d'un autre pays, d'un pays d'un autre pays. Euh, la question est la suivante. Euh, qu'est-ce que c'est C'est un coup de gueule que vous envoyez ou c'est une interpellation Non, c'est une interpellation. Interpellation. Ah oui, au pouvoir euh, public. maintenant, est-ce que vous pouvez regarder la caméra et interpeller d'une façon très polie le pouvoir public Non, pour ce que je peux dire au pouvoir public, ils font déjà un peu, mais ils pouvaient encore faire plus Hmm. Essayer de rendre la, les citoyens hmm. de la ville de Douala et ses environs un peu civilisés, qu'on les apprend un peu le civisme dans le sens de la conduite, qui respectent au moins la routière. Pas plusieurs personnes, quand ils sortent de toute école, ils vont sur la voie publique, ils copient plus tout le mauvais exemple. Ils trichent plutôt le mauvais exemple. Pourtant, ce qui n'est pas dans les normes. Ils devaient marcher comme ça se doit, en regardant les panneaux, les marquages peints, les signes, les feux, tout ceci. Mais quand ils sortent, la, circulation est comme le désert. On n'y voit pas de marque, de image comme ça au désert. Donc, mon, mon, mon, je le pouvoir public de faire encore plus. Ils le font déjà, mais on, mm. on demande toujours. On dit merci, on demande encore. Demande encore, voilà, mm. c'est ça. Euh, maintenant, euh, différence, si on dit une auto-école, une auto-école, quel est le thème approprié Une école, pas une que de formation. Ok. Mm-hmm. Maintenant, euh, je veux dire, quelles sont les catégories qu'on retrouve facilement ici chez, nous, nous avons, dans notre agrément, nous avons deux catégories. Mm. Nous formons en catégorie B, mm. qui veut dire on forme ici les véhicules, euh, les conducteurs de véhicules de tourisme. Mm. C'est un véhicule qui permet de conduire un véhicule de moins de 9 places, pas plus de 3,5 tonnes. C'est ce qu'on appelle les petites voitures. Maintenant, nous formons encore la catégorie T. Ça, c'est pour les gens qui font le taxi. Parce après le taxi, après ton permis B, tu as un an et tu viens encore chez nous composer la catégorie T. Donc nous avons deux catégories à comme Komoro. Mm-hmm. Nous allons voir plusieurs, d'autres écoles, mm-hmm. mais tu toutes les catégories. Voilà, les Antoine Mais nous avons deux, mm-hmm. sur lesquelles nous, mettons, nous maîtrisons ces deux oui. Vous avez des rêves, vous avez le plan de la vie de Douala. C'est avec ce plan qu'on forme les gars qui font la capacité. Ils doivent savoir dans quelle route, des débouchants, les terminaux, des côtes, ainsi de suite. Euh, je sais que la question vous revient chaque temps. Les gens viennent vous demander comment, est-ce que vous formez des gens qui euh, conduisent des camions on vous a posé ça plusieurs fois, n'est-ce pas Oui, mm, justement. Mm. Mais notre agrément ne nous donne pas d'entrer au corps, rien de Mais vous avez quand même des réseaux qui puissent permettre aux gens de se former dans ce domaine Oui, on peut. Quand vous venez chez nous, vous souscrivez une formation dans le poids lourd. Mm. Nous, Nous, peut vous orienter sur les collègues qui, font, qui ont l'agrément. Mais en ce qui concerne les cours théoriques, nous pouvons vous faire les cours théoriques mais nous n'avons pas les engins pour vous mettre en pratique. Donc ça sert de faire une formation partielle. Nous, on peut faire une fois vous orienter à ceux qui peuvent faire les deux, donc théorique pratique Parce qu'ils ont le camion pour ça, nous n'avons pas le camion. Euh, depuis 2013, je suppose, euh, vous êtes dans la même loge Oui, oui, oui. Depuis 2013 oui, oui, Ça veut dire votre bailleur est fier de vous Non, il est fier. <laughs> il est très fier de nous. Maintenant, est-ce que le voisinage, ça donne bien avec les voisins? Oui, les voisins ça donne bien. D'abord, même la femme de bailleur s'est formée chez nous. Mhm. Et tous les entourages, là, quand ils ont besoin de permis de conduire, c'est chez nous qui s'adressent. Donc, avec, dans ce sens-là, nous, on a su maîtriser toute la rue vos élèves, vos apprenants sont essentiellement de la ville de Douala Non, non, pas du tout. Hmm. Actuellement, il y a un gars qui vient de Paris. Hmm. Il est né à Paris, mais il vit à Londres. Il est là pour les congés de deux mois. Il est avec nous. Hmm. Donc, le gars qui quitte de... une dame encore qui quitte de Japoma, dans la troisième. Elle est ici. Et j'ai une élève qui vient de, la douche municipale. Et c'est à 13h30 bientôt, elle va arriver. Donc, c'est pas seulement dans le quartier. En marketing, on dit si tu caches ton produit, ça reste pour ta famille, tes proches et bien d'autres. Est-ce que de 2013 à 2020, vous avez fait une sortie euh, pour parler ne serait-ce que des deux écoles Non, pas encore. Ou ça va de bouche à bouche Ça va de bouche à bouche. Ça veut dire que vous n'avez pas encore connu vraiment la vraie explosion Pas encore. Oh, vous, euh, euh, ne l'avez pas encore fait parce que vous n'avez pas encore la capacité, vous n'avez pas encore assez de moyens, vous n'avez pas encore assez de place pour accueillir les élèves, ou parce que vous attendez le, vrai moment pour le faire Le moment, le moment. Et hmm. aussi l'orientation. Parce que tout ce qui hmm. se passe ici, il faut quelqu'un qui, va, qui doit t'orienter. Hmm. Donc voilà pourquoi je profite encore pour remercier mon apprenant aujourd'hui, qui est M. Eboué, qui m'a dit non, avec toi, je me suis trouvé, je me suis senti à l'aise chez toi. Donc après, tout temps, envie de faire quelque chose pour pousser encore ton secteur. Oui. Donc il faut trouver quelqu'un dans la vie qui peut te tendre de la main. Il faut, que, faut, forcément une personne qui tende la main. Maintenant, euh, dans la famille, ça va bien Non, ça va. Quels sont les projets de l'école Moreau d'ici un an, deux ans Notre projet, c'est de, reconquérir plus d'apprenants que maintenant hmm. et changer notre part automobile. Parce qu'on a déjà, ça, nouveau niveau vécu d'ici février. Hmm. Oui, on a déjà posé, ça fait déjà février, dans notre projet pour le moment. Donc, euh, d'ici février, on aura Hein, d'autres véhicules. De nouveaux véhicules qui ont arrivé, ici même. Et maintenant, je veux dire, euh, qu'est-ce qui, quest qui vous manque quel, est le besoin pressant de la maison De la maison. Pour, le moment de la maison, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que euh, la Covid déjà est venue tout balayer. Mm. Nous, on fait, le peu qu'on a pour le moment, mais l'année prochaine, comme vous êtes tantôt, en, février, mm. on va reloquer tout, presque tout, en attendant que les véhicules arrivent, faut qu'on reloque tout. Est-ce que lors du relooking, vous allez appeler MyFrica TV pour faire la couverture justement, médiatique ou d'autres médias Non, justement, il ne faut pas manquer, c'est notre partenaire déjà à vie. J'espère que vous vous sentez à l'aise au micro. Non, je suis à l'aise. Non, pour moi, je suis, il n'y a pas de problème. Ok, vous savez, on dit, euh, la culture n'est pas tout ce qui nous reste qu'on a tout perdu. La culture, c'est ce que nous devons savoir quand on nous a rien appris. Est-ce que, à votre langue première, vous pouvez dire quelques mots euh, à ceux qui nous regardent à présent non, pourquoi pas Je suis quand même fier de parler ma langue. Mm. Bon, quand on profite micro TV. Mon asin quoi Africa, my TV. Mon asin quoi Et pour effort, nous s'approcher aussi, mm. profiter de l'occasion pour mon puis que pour s'exprimer là. Mm. de une semaine puis euh, Merci beaucoup. Sans oublier bon début de mois. On dit bon début de mois comment <laughs> Euh, non. Bah, ok. Bon, qu'est-ce qu'on dit pour sortir, monsieur le promoteur Non, je vous remercie déjà pour votre passage. Et j'aimerais que ça continue et que Dieu dans la force à Maïfika TV de grandir et de nous aider, nous les plus bas pour pouvoir grandir. Est-ce qu'on a oublié une question que vous voudriez parler dessus hmm, Pour le moment, non, prochainement peut-être. ok, alors c'est fait un très grand plaisir. On souhaite de passer une très belle journée. Je vous renvoie l'ascenseur. Merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. Merci aussi. On est ensemble. Merci. Chez nous, on fait maintenant ciao parce qu'on a dit c'est compliqué. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fait un très grand plaisir d'être en compagnie de monsieur le promoteur, le PDG de l'auto-école Moreau qui, qui s'est ouvert à nous et qui a tout dit. Euh, j'espère que le prochain rendez-vous, ce serait avec vous. A très bientôt. Ciao.